الفلفل الأخضر مجموعة من الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى أنها مصدر جيد للألياف وقليلة الكربوهيدرات نسبياً فيما يلي تفاصيل التغذية لكوب واحد 150 جرام من الفلفل الأخضر الحلو النيء السعرات الحرارية 30 البروتين 1.3 جرام الكربوهيدرات 7 جرام الألياف 2.6 جرام فيتامين ألف همزة 3% من القيمة اليومية فيتامين جيم 134% من القيمة اليومية فيتامين كاف 9% من القيمة اليومية والبوتاسيوم 6% من القيمة اليومية 6 والبيريد وكسين 20% من الاحتياج اليومي اليومي بالإضافة إلى العناصر الغذائية المذكورة أعلاه يحتوي الفلفل الأخضر على كميات أقل من الفيتامينات والمعادن الأخرى بما في ذلك الثيامين واحد والمغنيسيوم والنحاس وفيتامين الفلفل الأخضر الحلو غني بشكل خاص بفيتامين سي لأن هذا الفيتامين قابل للذوبان في الماء لا يستطيع جسمك تخزينه جيدا لذلك تحتاج إلى الحصول عليه من نظامك الغذائي بانتظام داش فيتامين جيم ضروري للعديد من الوظائف الأساسية في الجسم بما في ذلك وظيفة المناعة المناسبة وتخليق الكولاجين والتمثيل الغذائي للمغذيات وأكثر من ذلك كما أنه يعمل كمضاد قوي للأكسدة ويحمي خلاياك من أضرار الأكسدة جيد لصحة القناة الهضمية الفلفل مصدر جيد للألياف الضرورية لصحة الأمعاء يمكن أن تساعدك إضافة الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفلفل إلى نظامك الغذائي على تلبية كمية الألياف الموصى بها والتي تبلغ بين 30 و 35 جراما يوميا للرجال و بين 25 و 32 جراما يوميا للنساء تشير الدراسات إلى أن زيادة تناول الألياف يمكن أن يحمي من أمراض الجهاز الهضمي مثل سرطان القولون ومرض التهاب الأمعاء يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف أيضا في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي على النحو الأمثل عن طريق منع الإمساك وتعزيز توازن بكتيريا الأمعاء جرب تناول وجبة خفيفة من شرائح الفلفل الإخضر لحلو الماء إضافة الفلفل الأخضر المفروم إلى السلطات والفلفل الحار والمقلية للحصول على دفعة إضافية من الألياف صحة القلب والعين تعد إضافة المزيد من الفواكه والخضروات مثل الفلفل الأخضر الحلو إلى نظامك الغذائي طريقة ذكية لتعزيز صحة قلبك وعينيك العديد من الدراسات النظم الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب على سبيل المثال يمكن أن يؤدي تناول المزيد من الفواكه والخضروات إلى تحسين عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع الكوليسترول وسكر الدم ومستويات ضغط الدم علاوة على ذلك، فإن الفلفل الأخضر غني بمادة اللوتين، وهي مادة مغذية كاريوتينويد ضرورية لصحة العين. يساعد اللوتين على الحماية من التلف الناتج عن التعرض للضوء لخلايا المستقبلات الضوئية في عينيك على هذا النحو فإن تناول نظام غذائي غني باللوتين قد يساعد في تقليل مخاطر التنكس البقع المرتبط بالعمر درام أرميني وهي حالة يمكن أن تسبب فقدان البصر